munduran eh nakabuha eh nakabuha ka na nakabuha eh nyorotan orang bisa orang bisa kita ki eh ninggiray man man man ada lah kaso lah kaso lah ay napulo leker boh napulo bos orang mah asa no leker yo bolak ko Ini lampunya lampunya lampunya eh awas lampu lampu Take a look.